ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ Parpinder Kaur and am a top finalist of 2019 Mrs Punjab ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 9 ਟੂ 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ